Buenas tardes y bienvenidos al noticiero de la Universidad de La Rioja. Hoy es necesario hablar de un tema muy importante. Los datos sobre la educación en países subdesarrollados, entre los que se encuentran Asia y África subsahariana, son demasiado preocupantes como para seguir ignorándolos. Este tema tan serio perjudica a más de 57 millones de personas que siguen sin ser escolarizadas, afectando con mucha más dureza al grupo formado por mujeres y niñas. Esta falta en la educación solo hace más que aumentar la desigualdad, trabando la posibilidad de empoderamiento de las personas, provocándoles una vida menos saludable y disminuyendo su progreso personal. ¿No es así, Víctor? Efectivamente, Víctor. Incluso podríamos afirmar que el gran problema que concierne a la educación obstaculiza el desarrollo de la sociedad. Desde hace algunos años, grandes empresas han apostado por una evolución hacia el continente africano, creando proyectos como Line in Africa, que fomenta el uso de energía solar, consiguiendo extender la red eléctrica y ofreciendo datos esperanzadores para el 2030. Además, este continente está comenzando a integrar conexión a Internet en todas sus regiones. Estas novedades ofrecen una nueva situación que permite actuar sobre el problema de acceso a educación en el continente africano. Conocida la situación actual y sus precarios medios educativos, nuestro corresponsal en La Rioja, Adrio Escudero, nos resolve si la informática puede ser la solución. ¿No es así, Mario? Estamos aquí con Iker Jadraque, estudiante de informática en la universidad, que ha tenido la idea de donar tecnología a colegios de África para así mejorar la educación. Buenas tardes, Iker. ¿Cómo una persona se da cuenta de que puede ayudar enviando dispositivos a África? Buenas tardes. Bueno, pues me di cuenta que en mi casa teníamos varios dispositivos como móviles y ordenadores sin usar, y pensé que estaban muy desaprovechados, así que me puse a investigar y descubrí que en España se generan 42.000 toneladas de basura informática y de la cual solo se recicla un 8%. Decidí que era el momento de actuar. La verdad que es una idea increíble, pero ¿realmente crees que la solución es enviar ordenadores? Es parte de la solución. Además, mi apuesta es un ordenador compacto formado por una Raspberry Pi 3 de 1 GB de RAM y una microSD para el sistema operativo, que en conjunto no supera los 50 euros. Con estos equipos básicos se podría dotar a más población de un dispositivo con acceso a Internet. Bueno, Iker, esperemos que tu idea sea realmente aplicada. Para despedir, ¿tienes algún mensaje para nuestra comunidad informática? Sí, os animo a donar equipos que tengáis en desuso. Y si conseguís algún dispositivo similar al que he propuesto anteriormente, hacedmelo saber. De esta forma podemos impulsar una educación de calidad para todos.